берүү таасиринин эки жолун мисалдарда карайлы биринчи термелүүнү пайда кылуу жана сап үн кандай пайда болот буларды карайлы биринчи жолу эң жөнөкөй сапты тартып кое беребиз ал термелип ошондой эле биз уккан үн толкунун козгойт экинчи жолу биринчи саптын жанына дал ушундай сап жайгаштырабыз экинчисин тартып анда термелүү козгойбуз сап үн толкунун пайда кылып биринчисин дагы термелтет экинчиси суунун үстүндө топ калкып жатат аны кол менен соголу топ сууда термеле баштайт анын термелүүсүн башка жол менен кылалы суудагы толкунду дүүлүктүрөбүз мисалы ага таякты тийгизүү аркылуу суунун үстүндө толкун пайда болуп топтун термелүүсүнө алып келет биз энергия берүүнүн эки жолун колдондук биринчи жолу денеге түздөн түз таасир этүү экинчи жолу дене турган чөйрөнүн абалын өзгөртүү